spravíme jablkovú štruďu s mandlovým pudinkom. Budeme k tomu potrebovať jablka, cukor hnedý, orechy, maslo, vajíčko, citrón, struhánku, mandlové mlieko, vanilkový puding, hrozienka mačané v rume a listkové cesto na štrúdňu. Dáme si polievkovú lyžicu masla a vysypeme misku struhánky. A stále miešame. Struhánku sme si do zlatista opražili. Mal som potrebné lístkové cesty. Posypeme si cesto struhánkom. Dáme 5 do rúry na 180 stupňov.